奪ったのに奪わ 挙動でイエスを声に出す後悔の脆弱は魂が包括的なの ないものを望んだな僕じゃない僕に出会ったよそれでも前に進んだのクラクラしちゃうようにも 嘘っていでもう取れない思考なんてやってこない奪ったように奪われて